channel Rain Deso. Channel ini membahas tentang kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Bantu channel kami agar lebih berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share. Oke, selamat menonton. Thank you.